Пойдем на кухню. Молодец, хорошая девочка. Так, что будем делать на кухне? Что? Что надо тебе? Что, моя хорошая? Что там? Чай хочешь? Чай будем пить? Налить чай? Или супик? Супик надо? Тебе надо супика? Супика? Давай посмотрим, ну-ка, сухик достанем сейчас. Сейчас мы согреем на сковородочке. Да, кушать захотела. Алиса, ням-ням захотела. Сейчас я тебе отрежу. Сейчас дам, сейчас, сейчас, сейчас, мама, сейчас. Сейчас я тебе дам. Вот такой вид из окна у нас. Четвертый этаж. Березы растут выше пятого. Отойди, ну-ка, отойди, Алиса. На улице погода. Отойди скрин-то. Наверное, 10 градусов только. И дождик идет. Какое-то у нас холодноватое московское лето. Ничего не видно. Ну ладно. Зато вчера я открыла для себя здесь очень хороший тренажер на детской площадке. Занималась я вчера на этом тренажере буквально две минуты. И на сегодня на себе почувствовала, что я стала стройнее. Чего и вам желаем. Я бы сегодня тоже пошла. Но холодно на улице. Ветер, дождь и холодина. Thank you. Максим. Вот ну, тоже. Давайте, все попробуем. Папа, ну, быстрее. Дай Я быстро. Ну, я. Где тут ветер ты увидел? это можно собирать картинку. Ой, ну Толя, вообще не знаю. Везде ему скукотища. Вот вторая эта экспозиция там, наверное, в том стане еще. Да, но между ними переход. Ну, так будем искать. Там я. разгружать. Я просто хочу. Отсюда разгружать. Смотрите, город Акаса. А там черепа. Хотите на череп настоящий? О! Человеческий настоящий череп. Где? А, вон они где. аккуратненько. Вот здесь нужна аккуратность. Да, вот здесь нужна аккуратность. Послушайте, Не торопливость. А кто торопится? Тихо, тихо. Вот, кто-то торопился. Да, это правда. Нет, тихонечко, неторопливо. Ой, какие стаканы. Ставьте ровненько. Я ровненько ставлю, я тоже не тороплюсь. Так, гроги, гроги, гроги, кончики, кончики, кончики. Ну, ага, тут еще. Давайте строим побольше. Сбоку пристраивай, вот с этой стороны. Один, неторопливо, второй. Еще надо. Вам сказал еще. Не торопись, Максим. Аккуратнее, Максим. Ух, я тут еле-еле делаю. И теперь же можно еще с этим. тут. Почему не можешь? Вот берешь и вот так и строишь. Вот так вот. Тихонечко. Теперь снова снизу подстраивай по одному. Снизу, снизу. А, здесь. Да, да, да, да, да тихо, тихо. Уходи, уходи. Ух ты ж, какая у нас высокая башенка. Вау. Нам ну, ну, не выйдут стаканчиков. Бери, Рома, подойди. Да мама помогла аккуратно. Нет, они сами. Сами мы. Да все сами. Да все сами. А, молодцы. Осторожно, Максим. Все уже висит на волоске. Эй, дай мне. Все, мы достроили классику. Нет, еще не все стаканы истратили. Надо все, только неторопливо. Давайте ее не будем разрушать, так оставим эту Пойдемте помоем ручки, потому что кушать уже принесли сейчас. только стаканчик. она реально высокая, мне такую высокую еще не строили. У вас просто не было таких еще крутых пацанов. Так, осторожненько, осторожненько. Не боюсь уже. Все, Толя, эй! Давайте ее так оставим, это она разрушится. Нет, я сам ее хочу достроить. Максим, не торопись. Тихо, Толя, вы... А! Стреляем, Толя! А теперь, а теперь кто больше соберет стаканов? Кто один в один. Самый высокий замок. Высокий, да, да, да, да. Я выиграл. Пап, без меня. Я сколько-то стаканчик отдай, пойдем умничку. Нет, мы выиграем все. Сейчас они соберут, кто вышел. Хорошо. Да вот так вот надо. Раз, раз. Вот видите? Раз. Я вам так буду ставить. А вы друг на друга. Так, раз, раз. Или наоборот. Или наоборот. Вот так. Ничего не проиграл. У вас всех одинаковые получились. Все, поставьте рядышком. <laughs> Ну ничего страшного, зато ты... А мы сейчас еще раз попробуем. Все, поставьте все стаканы. Не, не, не, руки мыть. Пойдемте, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Идите руки все мыть. здесь на детской площадке установлены простые тренажеры. Давай. Как ты? Круто? Не, надо вот то, что вот так крутиться. Да, да, да, да, да. А сюда, Толя? Нет какой. Ву! Мам, смотри, ву! И так. И да, ну, ну мам, так. сейчас, мам, на, э, тик, ну тут можно. ну это надо садиться сюда и поднимать. Да. Или ложить, ну да, сюда, мам, sit down. Тут мокро. Ну мокро, вытереть надо чем-нибудь. Смотрите, не бовик. Не надо, Максим. Не надо. Все. Пофиг, не пофиг, но лучше не надо. подожди, подожди, подожди, у меня вот сейчас. Я первый должен. Тихо, я Толя пер... первый пришел, уходи. Толя, это нас хватает. Себя. Ноги туда упирайся, вот сюда ногами упирайся. А, немножко не доросли. Теперь руками за эту держись и тащи к себе. Давай. Опа, <laughs> Опа! Опа! Давай, давай, давай, давай, давай. Ну что, нормально? Хорошо. Вот так вот у нас ребятки занимаются на детской площадке. Или взрослые. Там площадка для малышей с песочницей. Здесь клумба красивые цветы, а вокруг дома жилые, садики и машины. А, давай, пап, ногами упирайся. Угу. Ну что, тяжело? ты сказал? Не говори так, некрасиво. Вежливые мальчики так не говорят. Я, папа, пойдем за штурвал. Штурвал? А, мне тоже нравится. Ну побудь здесь, мы же недалеко ушли от тебя. А вы не, не были, что ли, на этой площадке? Конечно, сильный. Угу. А, круто ты делаешь. Сколько? Ну-ка давай посмотрим. Да ты не задирай рукав-то, и так ведь можно посмотреть. Вообще супер. Конечно, больше. Она же копится, если ты тренируешься. Смотри, бабка у меня. Ну, давай. Вообще, вообще супер. <laughs> Мама, подходи. Мам. Сейчас. Что, мешаюсь я, что ли? Нет, соединяете их как пазлы, чтобы они были, да? Нет, как попуганы. Как попуганы? Да. А. Редкого камешка нашел. Ну, у нас 40 всех Ну-ка покажи. Вот он, он упал тебе там. Вот. Ага. Понятно. Долго вы будете собирать? за этим прекрасным, в этом прекрасном здании и за этим забором находится конно-спортивная школа. Раньше здесь, наверное, было у них конный двор графов Голицыных. Там на той стороне гроты. Там я еще не была, надо будет сходить. Мальчишки у меня сидят свои, делают мозаики. <laughs> возле коньета в ротонде. Детский музейный центр в усадьбе Кузьминки. Ну тут все закрыто. Красотень. Вот, перчаточка. Что откровенной меч? Нет. Где? я вчера еще траву. Мне вчера не одна, я мастер. Какая сила, раз чего? Железо. Кого? Тут есть какая-то площадка-то? Ну, мы подходим уже вот к главной аллее Кузьминского а, парка. Он, ну, вот это. Да, это площадка детская. Давай. Давай. Максим, Здесь не так холодно, как мы шли по улице. Мальчишки двинулись сразу на площадку бегать. А я Постою, наверное, и поразговариваю. Погода холодная, ветер. Вот в лесу тут не так чувствуется ветер. Мы подошли, наверное, к главной аллее Кузьминского парка. Он очень-очень большой. Это бывшее имение Голицыных. Тут даже он туалет стоит общественный. Пожалуйста, люди сидят. Большая-большая клумба. Нет, это не главная аллея. Это... Я здесь, я никуда не ушла. Это не главная аллея. Здесь просто люди гуляют. Просто гуляют люди на собаковой зоне. мои мальчишки бегут на площадке. Позвонил сегодня мне Саша из дома. И я захотела домой поехать потому что Лида надо уезжать. А здесь э, со мной произошла разительная перемена. Я сначала думала, что взять Саша. Ну-ка, осторожнее, осторожнее девочку. Не крутите.